Hola a todos, es mi bienvenido a mi canal. Como pueden ver, este es el primer video que voy a estar haciendo en español. Me siento muy muy nerviosa porque nunca esperé hacer un video en español. Así que perdonen si voy a estar hablando a lo spanglish porque ese es el español que yo sé. Esto, pues sí... <laughs> Ya siento que estoy sudando, estoy bien bien nerviosa Pues sí, la razón por la que he decidido hacer este video en español es porque realmente tenía algo de curiosidad Quería ver cómo me iban en mi canal porque también sé que hay personas que hablan en español y que le gustan la cultura kawaii Así que pensé que era una gran idea de por fin hacer un video en español Estaré haciendo subtítulos en inglés para las personas que no entiendan, así que no se preocupen. También estoy pensando poner subtítulos en español a los videos que ya están en inglés. Yo no sé si luego de que este video suba eh, si yo voy a estar continuando haciendo videos en español porque no sé cómo me va a ir. Eh, la otra razón por la que quise hacer un video en español es porque obviamente es mi primer idioma y entonces pensé que se me iba a hacer un poco más fácil poder explicar las cosas que quiero decir porque I struggle en inglés. <laughs> Algo también que quería decir es que la razón por la que este canal, primero que todo, es completamente en inglés es que eh, yo quería primero aprender a eh, hablar inglés, así que quería coger YouTube como práctica. Y nada, poco a poco estoy aprendiendo y ahora que estoy en Estados Unidos puedo hablar mejor, más o menos, pero sí. <laughs> Eh, sin hacerlos esperar, el día de hoy les voy a estar enseñando algunas cositas que me he comprado en el mes son cosas súper, súper, súper kawaii. Y nada, quería compartirlo con ustedes, así que vamos a empezar ahora. El primero que quiero enseñar es esta cartera. Oh my gosh, a mí me encanta, me encantó esta cartera cuando la vi. Me la compré en Marshalls. Eh, de vez en cuando yo voy a Marshalls, pero sí. Eh, me encanta esta cartera, es de la marca de Betsy Johnson. Eh, no sé si conocen eh, esa marca, por poco iba a volver a hablar inglés por la costumbre. <laughs> Es de la marca Bessie Johnson. Supuestamente esta cartera costaba 68 dólares o pesos eh, americanos, pero actually me costó 25 en Marshall. Me encantó porque tiene un estilo como oscuro, you know, como... A mí me gusta mucho lo que es Hawaii colores pasteles, colores rosita, violeta, lilac. Eh, pero también me gustan los negros, oscuros, me gusta de ambos es bien difícil. Eh, no realmente no tengo un estilo fijo porque me encantan demasiados estilos de Japón. Así que <laughs> es muy difícil. Es una cartera súper súper cool, me gusta la calidad, se siente bien bien dura. Me gusta este accesorio que tiene aquí, que es un corazón rojo. Parece ser como si fuera eh, cuero, pero no es cuero. Me encanta el diseño que tiene de la firma de Bessie Johnson por toda la cartera. Me encantan los straps, que no sé cómo se dice en español. <laughs> Se me está olvidando en español. Eh, dice I love Betsy Johnson, no sé si lo puedan ver. Eh, es un material bien duro. Eh, se me olvidó <laughs> este material también. Oh my gosh. Tiene rojo, no sé si en la cámara se puede apreciar bien. Y tiene esta charm, no sé cómo <laughs> se dice, como en forma de un beso. Es, es la firma o signature de Betsy Johnson y me encanta el zipper, se siente súper súper um, de buena calidad y eh, como pueden ver todavía es la hora que no lo he abierto porque estaba esperando hacer este video para entonces por fin poder usarlo así que está lleno de papeles encanta porque tiene un montón de estrellitas. Eh, ese estilo me encanta mucho. Y sí, también me gusta porque a pesar de ser 25 dólares, pues eh, es una buena calidad y también me encanta que las carteras tengan o bultos, que tengan diseño por dentro. Eso es algo que a mí me molesta cada vez que yo voy a comprar bultos o carteras en Hot Topic. Se ven bien bonitas por fuera, pero por dentro son vacías, son negras, la tela más barata que tú puedas encontrar. Y eso a mí me frustra por el precio que lo ponen en la tienda. Tiene un bolsillito también aquí adentro, que es bastante profundo, actually. Y sí, verdad me encanta que la cartera sea bastante grande porque puedo poner lo que yo quiera. Y últimamente me ha estado gustando usar eh, bultos porque suele dolerme mucho los hombros y uso carteritas de hombro nada más, de un solo hombro. Así que sale mi primera cartera. Estoy loca por usarla y ponerme un estilo como goth, J-rock, something eh, super cool porque se ve bien. El segundo es los Little Twin Stars, No sé si esta es la primera vez que me están viendo, pero para aquellos que les gusta el Sanrio, eh, déjenme saberles que mis favoritos son los Little Twin Stars son mis favoritos. So, no sé si han visto mi último video donde yo hice mi primer haul de Little Twin Stars. Estos eran los peluches que me faltaban de ese haul que llegaron luego. Iba a esperar a hacer otro video de los Little Twin Stars, pero quería añadirlos en este video. No los había abierto hasta ahora. Así que aquí los tenemos el primero Kiki. Se ve bien, bien bonito. Me encanta el pelo de él porque pelo cabello de él porque es como un, es un aqua bastante suave y me encanta y aquí lo ves como si fueran unos lindos gatitos y se ve bien bonito, me encanta la combinación de menta con lilac, que es mi color favorito hence the background y sí, tiene como una mini capita y la colita aquí atrás y este es el tag o etiqueta y puedes ver que es oficial. Súper, súper lindo. Me encanta. Es actually el tamaño de mi cabeza. Y mi cuello. Y aquí tenemos Lala. Oh, Lala me encanta por el pelo, cabello. Eh, pues sí, ella tiene la combinación rosita con Lila, que es otra combinación que me encanta. El mismo concepto, gatito. Ellos son una pareja súper, súper cute. Me encanta, me encanta, me encanta. Eh, me encanta la orejita, en verdad que el material me gusta, creo que es la tela Minky. No sé si tiene alguna traducción en, en español. Y el pelito, <laughs> me encanta. Oh, se ve un poquito calva aquí, pero vamos a darlo así. <laughs> súper, súper cute, con la colita. Actually, Lala tiene la colita más pegada al cuerpo, súper súper cute y los cachetitos parece como si hubiesen usado una brocha y lo hubiesen pintado de esa manera eh, ya me encantan estos peluches y estaba loco por tenerlos quisiera tener más items de Little Twin Star porque ese era el concepto que quería de este cuarto así que hopefully algún día podamos cumplir ese deseo no creo que en mi cuarto vayan a caber todas las cosas que tengo <laughs> Quieta en next y hablar inglés. Y voy a hablar inglés, perdón. El próximo item, próximo artículo que compré no es otro que uno de mis Pokémones o maybe mi Pokémon favorito y no es nada más que... Yo creo que la oyeron ya. fui! <laughs> ¡Se ve tan lindo! es tan grande, me encanta este peluche, me encanta, me encanta, me encanta. Siempre quise tener un peluche de Togepi gigante y por fin lo tengo. Eh, hay una tienda de anime cerca, bueno, cerca de 40 minutos de mi casa y es una tienda que se especializa en vender CDs de K-pop y cosas japonesas como los peluches o figuras de anime tiene de los dos y eso a mí me encanta lamentablemente me queda un poco lejos pero sí se puede, tiene muchos alpacas, estos peluches así. Eh, pues, también es awesome, ah, me gusta. Este peluche me salió en 25, de creo que 40. Y nada, <laughs> realmente lo tuve que comprar porque, porque lo necesitaba. Y sí, eh, siempre quise tener este peluche, me encanta, estaba económico, barato y lo tenía que comprar. <laughs> y como pueden ver, aquí lo dice, Aquí está la etiqueta. Dice 25. Me encanta, me encanta, me encanta. Eh, lo compré ahí porque de la búsqueda que hice en eBay y eso, encontré que estaba más económico ahí. Por fin, por fin. No sé si sabían, pero yo había hecho el cosplay de Togepi. No sé si por aquí maybe pongo una foto. Eh, es el primer Jijinka que he hecho y el costume, el disfraz, lo hice yo. Es actually el primer disfraz que hago completamente yo. So, estoy orgullosa. <laughs> Hace tiempo que no me lo pongo, pero pues. y tenemos a Super Togepi. Voy a poner aquí. Ah, tiene que ver. Y también compré un peluche pequeño de la misma tienda. Nada más que un pequeño peluchito de erizo de tierra. No sé si saben que yo tengo un erizo de tierra, ahora mismo está en Puerto Rico, eh, se llama Melody. Y cada vez, a mí me encantan los hedgehogs, los erizos de tierra. Y cuando vi este me recordó mucho a mi Hedgehog porque la extraño y nada, la vi y dije que la tenía que tener. <laughs> me encanta porque es bien pequeñita, es bien peluda y tiene un cordón. Pensaba ponerlo amarrado a mi bulto o cartera. Me costó, creo que fueron 6 dólares, que es un precio más o menos, pero como era el único decidí cogerlo. Así que súper super cute y peludito. <laughs> este es de la marca creo que de Amuse, que es una de las marcas que más me gusta de peluches japonesas. Se va a ver tan lindo amarrado de los bultos. Y el último item de este video es otra cartera, pero es una cartera muy, muy cute, muy kawaii, porque es otra de Betsy Johnson, <laughs> pero es bastante única. Y es esta cartera o bulto es tan, tan lindo. Me encantó cuando lo vi por primera vez. La primera vez que lo vi no me dio mucho tiempo y la tienda cerró y no lo pude comprar. Así que tuve que volver al otro día y cruzar mis dedos a ver que no lo hayan vendido y lo encontré. Así que lo cogí súper rápido y lo pagué y fin de la historia. Estoy súper súper happy. Um, pues es bastante grande, me encanta la carita, es como un panda durmiendo y es bien peludo y bien suavecito también tiene el mismo eh, charm de Bessie Johnson. El supuestamente costaba 88 dólares. Yo nunca hubiese pagado eso, pero never mind. Y me costó 30. Yo juraba que costó 25. No me acuerdo. Vamos a dejarlo ahí. Y también el cordón es el mismo. Esto es como un material nylon que se usa a veces mucho para las correas. Y por detrás tiene un zipper. Y pueden ponerle algunas cositas. No tanto, pero es bastante profundo, así que pueden poner alguna que otra cosa. Hay que es que esto es más como un peluche decorativo o mucho más como de fashion, si podría decir. Se ve bastante lolita, pienso yo. Yo pienso que pega bastante con los estilos y la ropa kawaii, así que por eso lo quise tener. Y también porque los pandas son uno de mis animales también favoritos. Así que <laughs> aquí está lo voy a poner aquí mientras tanto. Se ve bastante bien también ahí en el background. Pues amigos, esto es todo por hoy. Eh, ¿Qué creen de las cositas que les enseñé? ¿Cuáles son sus favoritas? Cualquier cosa que quieran decir, escríbanlo en el comentario abajo y lo veré. Si te gustó este video, no te olvides de darle like y suscribirte a mi canal para más cositas kawaii. Así que muchas gracias por ver mi video, espero que les haya gustado, espero que mi español no sea horrendo y espero verlos pronto. Si quieren que yo vuelva a hacer otro video en español, déjenme saber también porque no sé si hacer más videos en español. Así que nada, cuídense mucho y espero verlos pronto. Bye bye.